vendo os exemplos que vimos hoxe aquí neste acto de Nelly, de, de María, das compañeiras e compañeiros de, de Estel, a verdad é que non me extraña que esteamos a punto de ser a primeira forza sindical en Galiza, non? Xa fomos... Xa somos a nivel de afiliación e eu espero que nos próximos meses xamos tamén canto a representación nos centros de traballo que xa seríamos se non fora pola represión que sufren os nosos candidatos e candidatas e que aquí tamén se puxeron varios exemplos. Elvira foi secretaria confederal de Servizos da CIGA até o seu pasamento, o 4 de decembro. Desempeñou un importante labor na defensa dos dereitos da clase obreira galega, na construción e consolidación da propia CIGA, sendo fundamental o seu activismo para situar a problemática laboral e social da muller no centro do debate sindical. Levamos anos denunciando que aquelas mulleres que foron quen de sair da situación de desemprego fixénero, máis en condicións completamente precarias. Hoxe en día, a consecuencia da crise, atopámonos tamén con que o colectivo masculino está a sufrir estas condicións laborais, feito que se está a utilizar para pretender convencernos dunha mellora na igualdade entre homes e mulleres que non é real. Ninguén unha conquista social, nin tampouco un triunfo das poucas políticas de igualdade existentes, senón que é o resultado das nefastas e, e políticas eh, postas en marcha para sair da crise e froito tamén das consecuencias das reformas laborais. Esta non é a igualdade que queremos, non é a igualdade que queríamos as mulleres. Nós non queríamos igualarnos en precariedade, Cando exixíamos os mesmos salarios que os homes, non pretendíamos obter unha rebaixa das deles, senón obter os mesmos dereitos que eles que a priori conseguiran. E non imos permitir que maquillen as cifras, que empreguen a diminución das diferenzas para justificar a posta en marcha de políticas ultraconservadoras e neoliberais. Tamén quería decirvos que si sigo aquí é a parte de polo vosso apoio, porque creo firmemente que non podemos deixarnos asobaiar desta maneira por persoas que se empeñan en que na nosa vida non existan dereitos, nin como traballadoras nin como mulleres, e que pretendan aplastar a nosa autoestima ata que deixemos de considerarnos persoas merecentes dun trato digno. Moita xente pregúntame que de onde saco as forzas para seguir adiante e levantarme día a día e continuar, Ainda sabendo que tarde ou cedo me teñen preparada unha sorpresa seguramente máis grande que a do día anterior. Pois moi fácil, porque teño dúas fillas que hoxe están aquí conmigo. En Mercadona, solo en todas as empresas, entre a CIGA, costa entrar, pero despois se normaliza a situación se normaliza, a xente cree que, que, se normaliza, que, que os, os logros da, o que consigues a nivel sindical que porque a empresa o mellora a empresa, non, hai un traballo sindical detrás importantísimo, non, as cousas non melloran soas, non hai que axudalas e non con comixoso con UGT, por suposto. <laughs> eh, <laughs> Estou a razón de sair na sexta, pero Mm, realmente non sei, isto ven de, de anos atrás, o que fan os medios, eh? é o que quero eu que, que se, visi, se, se chega a visibilizar, casos como o de Nelly ou de Maribel, de, de, é dificilísimo chegar a visibilizar isto para que as demais digan ostras, se, se Nelly pode, se María pode, se, eu tamén podo, eu tamén, é que podes, é que podes, tens que facelo. Vivan as mulleres coraxes, vivan as mulleres da ciga, viva a loita de clase feminista. Dicir que este premio non é noso, é de todas e todos os compa as compañeiras traballadoras de Excel polo súa implicación durante todo o conflicto, pelexando non detrás de nós, senón ao noso carón, codo con codo, dándonos mesmo folgos cando nos fraqueábamos. O exemplo verdadeiro desta loita contra o ere de Excel son elas plantándolle cara de xeito incansable a un inimigo tan grande como é Telefónica e o Grupo Adeco, e, aínda que o ERE finalmente foi executado, isto fixose dun xeito que dista moitísimo das pretensións iniciais da empresa, e esta viraxe non foi producida por outra cousa máis que pola movilización e a loita en todos os ámbitos que tivemos ao noso alcance. Poñían no, na propaganda que, que se entregaba aos traballadores que a CIGA é un sindicato de clase e non calquer clase de sindicato E, e é verdade, eh, ese modelo sindical que nós conseguimos trasladar a, ao conxunto do Comité de Empresa no Centro de Traballo da Coruña e que eh, desde o Centro de Traballo da Coruña se proxectou ás demais plataformas involucradas eh, no conflito, eh, conseguimos pois que, que ese conflito eh, saíse á luz entendemos que hai que aproveitar o momento político para intentar recuperar dereitos, eh, dereitos perdidos. Pero, lóxicamente, Eso non o vamos facer se si o que, se si o que nos poñemos ou nos sentamos a agardar que os partidos, os teóricos partidos da oposición realmente promovan legislación nese sentido. Nos como CIGA xa dixemos que en torno ao mes de maio, o mes de o relogo se non hai avances no sentido de tirar abaixo as reformas laborais que se fixeron nos últimos anos, que había que estar convocando unha folga xeral. Así o trasladamos ás outras organizacións sindicais, gustaríanos que, que adotaran unha postura similar, que deixaran de estar esperando por unha salida aos problemas da clase traballadora baseada no diálogo e no pacto social que a experiencia demostranos que non nos sirve absolutamente para nada desde a perspectiva de defensa dos nosos intereses entón a mí pareceme que é un momento de demostrar unha vez máis a nosa dignidade e salir á rúa a través dunha folga xeral exixindo a recuperación dunos dereitos que nos roubaron e que nos levou moitos anos eh, conquistar.